हेलो गाइस आज हम ये वाला फ़ोटो एडिटिंग करेंगे आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल तो को सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर प्रेस कर देना वीडियो पर एक लाइक कर देना गाइस ऐसे ही कमाल के दूसरे वीडियो देखने के लिए आज हम इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग करेंगे गाइस ये देख सकते बिफोर आफ्टर गाइस सबसे पहले हम अपने फ़ोटो के लाइट को एडजस्ट करेंगे कॉन्ट्रेस्ट को हम माइनस में रखेंगे आई लाइट को भी हम माइनस में रखेंगे गाइस शेडर्स को प्लस वाइट को माइनस ब्लैक को भी हम प्लस रखेंगे ब्लैक को यहाँ से कलर वाले टूल में जाएंगे वाइब्रेस वाइब्रेस को खुले बढ़ाने के गाइस और चेजरेशन को हम कम करेंगे और ये दूसरे वाले के कलर के सेचुरेशन को कम करेंगे और लुमिनस को बढ़ाएंगे ऐसे गैस में इसके सेचुरेशन को फुल्ली बढ़ा देंगे और इसका भी सेचुरेशन फुल्ली बढ़ा देंगे और इसका भी सेचुरेशन बढ़ाएंगे और हुई को तो माइनस रखेंगे गैस यहाँ से हम अपने फोटो के पिगमेंट को कम करेंगे क्लैरिटी को कम करेंगे गैस टेक्सचर को बढ़ाएंगे बिफोर आफ्टर यहाँ से हम अपने फ़ोटो को स्मूथ करने के लिए ऑटो स्केच बुक में शेयर करेंगे गाइस गाइस अभी हम अपने फ़ोटो को स्मूथ करेंगे ये वाला ब्रश लेके तो सेटिंग का आप देख लेंगे गैस इतनी रखना और फोटो को जूम करेंगे और अपनी फ़ोटो की स्किन को स्मूथ गैस के स्किन को स्मूथ करेंगे गैस आप गैस धीरे धीरे करना तभी आपके स्किन अच्छे से स्मूथ होगी वीडियो को गैस इन तक देखना तभी आपको ऐसे एडिटिंग आएगा गैस आप साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा करके करना है वैसा आप धीरे धीरे करना तभी आपकी फ़ोटो की स्क्रीन अच्छे से स्मूथ होगी वैसा जंगली पे छोटा साज करके पेंट करना है जैसे वे अपने कान पे पेंट करेंगे जैसे जैसे आप अपने फ़ोटो को सेव करेंगे सेव टू डिवाइस गैस अभी हम पेंसिल वाले टूल में जाएंगे यहाँ से पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे ऐसे हम मोड वन पे जाएंगे और पहले वाले को बढ़ाएंगे दूसरे वाले को हम फिफ्टी के आसपास रखेंगे गाइस पहले वाले को हम इसके आसपास रखेंगे के फोटो को डन कर देंगे बिफोर आफ्टर गाइस भी हम अपने इसमें मेरा कलर डालेंगे सेचुरेशन तो को बढ़ाएंगे गैस ब्राइटनेस को भी ज़रा बढ़ाएंगे एस बिफोर आफ्टर गैस अभी हम अपने फ़ोटो को गैलरी में सेव करेंगे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस ऐसे ही कमाल के दूसरे वीडियो देखने के लिए